алыстан начар көргөн адам жакын жайгашкан предметтерди жакшы көрөт жана алыстагы предметти жакшы көрө албайт алыстан начар көрүү бул торчонун көздүн линзасынан алыстаганы алыстан начар көргөн адамдарга предметтин сүрөттөлүшү торчонун алдына туруп калат бул сүрөттөлүш торчодо болуу үчүн нурлардын багытын линзанын жардамы менен өзгөртүү керек алыстан начар көрүүнү жоюу үчүн чачыратуучу линзасы бар очкилерди колдонуу керек мындай линзадан өткөн жарыш нурлар чачырайт Көздүн линзасы торчодо бул нурларды чогултат